No fuiste antes ni después. Fuiste a tiempo, a tiempo para que me enamorara de ti. Carga mi corazón, una sensación, desilusión. Tracio es lo que hoy me cosa a mí. Y estoy aquí, yo lo vi. Por eso es que lo siento y me sale un lamento y el tiempo se vuelve más lento Sale que estoy acá para probarle Que la vida mande, que no me quede grande Que vale tanto, que no se debería perder Pero mi corazón se lo llevó una mujer y nadie sabe para dónde Eso es lo que mi vida se esconde Eso es en lo que mi vida se hunde. Maldita mujer, son tus besos, tus caricias que me atan y me vician. Esta, gran desilusión Depende del corazón por mi obsesión. La atracción es mi fe y tu fe es mi juego Pensar en otra cosa no sería distinto Jurezco como una fiera, saco mi instinto Los celos se apoderan de mí lo que hago es existir Sin vos, mi vida no es nada Me suelto a la trabada como un loco cicarrón Enrollo un paper y me forjo otro blond This es la life, man me llaman Kike Flow, amor, pensar en ti me hace feliz es duro decir que amar es sufrir y prefiero huir a eso Me estreso hasta eso saber que te vas con otro Lo que hago lo pago, mi corazón es el vago que ambula por ti El ángulo que anula mi existir Mami, yo te quiero y caer al abismo no quiero mi cielo que el silencio se rompa y empecemos de nuevo Porque traicionera, tú me tienes en duelo Maldita mujer Son tus besos, tus caricias Maldita mujer Que me ata y me envicia Y esta gran desilusión me envenena el corazón por mi obsesión. Perdón por aprender a quererte en tan poco tiempo. Pero es que encajaste perfectamente con lo que nunca busqué, pero que siempre necesité.